стало известно о гибели британских солдат в Сирии. Пятеро британских военнослужащих погибли в результате ракетного удара в Сирии. Об этом сообщает аль со ссылкой на местные источники. По информации сирийского издания, за атаку с использованием управляемой ракеты ответственна террористическая группировка «Исламское государство». В момент нападения британские военные находились в населенном пункте Ашафа в провинции Дейрезор, сообщается что несколько военнослужащих получили ранения. Их доставили в больницу в Эль-Хасаке. Убитые британцы действовали в Сирии от лица международной коалиции. 8 января госсекретарь США Майк Помпе заявил, что коалиция во главе с Соединенными Штатами разгромила ИГИЛ на 99%. 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. При этом решение не означает, что деятельность международной коалиции во главе с США, как и проводимая ее кампания, закончится.